todas as mentiras que esta mañán contounos a conselleira. Mentiras porque a Xunta e a Conselleira se siga atribuindo que son os que inician a investigación, os que denuncian na Fiscalía, e é totalmente falso. E as persoas eh, deste país, os galegos e as galegas, saben que o goberno está mentindo. E por eso, cada vez que din unha mentira, se fai máis profunda a desconfianza dos galegos e das galegas no seu goberno. E non é certo porque o 18 de outubro de 2011 as traballadoras de Caipe denuncian estas irregularidades que miran na súa empresa e din que existe unha elevada porcentaxe de subvencións que se están destinado a sufragar outros gastos, entre outras a carencia da responsabilidade de Gaipe e a subvención que se quedaron para contratar nove meses as dúas desempregadas que foron despedidas as poucas semanas. A conselleira minte cando di que ela, quen actúa en primeiro lugar, posto que tarda tres meses en responder responder a esta denuncia das traballadoras. E aí é cando se das conta tres meses despois de que nin había cursos, nin había alumnos, nin había profesores, nin había nada de nada. O descubre, según parece ser, nese momento. Os informes que detallan as irregularidades achadas na empresa de Gerardo Crespo, a Zetanet, non foron enviadas á Fiscalía hasta o 30 de marzo de 2012, é dicir, seis meses despois, de que presume a conselleira. Como non presuma de ser capaz de agochar a información seis meses, non sei de que presume. Pero xa para esa a policía tiña picado o teléfono de Eliseo Calviño, Gerardo Crespo, eh, Francisco Javier Pérez Velo ou José Luis Fraga Ameneiros. Tres, altos, tres exaltos cargos da Consellería de Traballo e Benestar imputados nesta operación. O, o número de imputados se eleva a 23 persoas que se suman aos detidos inicialmente. A Suiza imputa a estos detidos unha suposta vinculación nos delitos de fraude de subvención, estafa, malversación de caudais públicos, falsedade documental, suborno e branqueo de capitais. Os, os empresarios imputados tiñan claras, según consta na investigación judicial, as súas vinculacións políticas co Partido Popular. A Federación de Autónomos de Galiza, como xa se dixo aquí, a través dunha carta que lle envía o presidente Alberto Núñez Feijóo, a número 2 desta organización, lle fala desa relación entre a Federación de Autónomos e o Partido Popular. O, o número 2 desta organización, Francisco Javier Pérez Bello, desviou para o seu uso e disfrute boa parte dos 20 millóns de euros que recibiron da administracións, 15 dos cal e eh, correspondían á Xunta de Galiza. Pero ademais tamén están as amistades peligrosísimas co intermediario de toda esta trama, o señor Pachi de Lucas, un amigo tamén do presidente do goberno galego. A Unidade de Delitos Económicos e Financieros afirma que Pachi Lucas que ten unha gran amistade, según parece, co señor Feijó e que asistiu á súa toma de posesión no 2009, estaba a sueldo da trama. Lucas era o nexo fundamental coas administracións gobernadas co Partido Popular, da que os empresarios imputados obtiñan concesións millonarias para as súas sociedades mercantiles e para organizacións declaradas falsamente sin ánimo de lucro. Pachi Lucas, ademais, dentro do que o informe xudicial, Aparecen unha, un escrito de Pachi Lucas, un SMS a Crespo, donde lle avisa dunha cita que lle conseguiu coa ministra de Fomento e na que Feijó vai a ser clave. Fotos do señor Feijó, Rajoy, Rueda e Louzán co Pachi de Lucas na Plaza de Toros correos eh, de, que se cruzan de uns a outros, entre eles un de Crespo a Carlos Negreira queixándose de que o Partido Popular xa non lle colle eh, o teléfono. Por todo isto, porque creemos que, como se decía antes, a muller de César se decía, ademais de honrada ten que parecelo, algo moi machista, pero si sí é certo que un presidente, ademais de ser honrado, ten que parecelo. E o presidente da Xunta de Galiza parece de todo menos honrado Polo tanto, polo ben deste país, porque non pode permitirse que un presidente que permite que se lle roubo os desempregados siga sendo presidente, presento esta iniciativa para que o Parlamento de Galiza inste o presidente da Xunta a proceder á disolución da Cámara e a inmediata convocatoria de eleccións ao Parlamento de Galiza para garantir o bo goberno deste país. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señora Martínez.